6段審査一発合格の方法のパート2のビデオになります先月実際にお会いした方がこの方法で6段審査一発合格された百秋武道具店の動画こんにちは百秋武道具店のがですやってますかお今日は6段審査一発合格の方法の パート2のビデオになります今回は僕の話じゃないんですけども先月実際にお会いした方がこの方法で六段審査一発合格されたっていうことなんでもうこれねすごいですよこの話聞いた時にずっとなんかうわすごいなこの人ワクワクしててもうねほんと無理やりお願いして YouTube で聞きたい人いっぱいいると思うんですけどこの話させてもらえませんかって言ってお願いしたこれ実際に本当の話ですでは早速どうぞ聞いてください A さんは今58歳6年前に30年ぶりに剣道を再開して5段を取得この話は A さんが6段審査を控えた今から1年半前のお話です稽古の後みんなで食事やお酒を飲んでいた時に警視庁 OB の八段先生に質問したそうです来年の六段審査に向けて今の私の剣道で足りないところを教えてください八段先生は言いました A さん では、毎日1000本素振りをしてください。そしたら受かりますよ。わかりました。ただし、ただし、はい、ただし、愚直にやることを約束してください。は、はい、わかりました。愚直に毎日1000本振ることを先生と約束します。そしてその日から A さんのチャレンジは始まりました。 実際に1000本振ってみるとわかるのですが、やはり30分以上はかかります。肩も痛いです。それでも雨の日も風の日も A さんは振り続けました。なぜなら八段先生に愚直に振ると約束したからです。A さんは仕事柄取引先との食事会などでお酒を飲むことも多く帰宅が夜中の2時ということもあったそうです それでも A さんは夜中の2時から市内を振り続けました。どうしても今日はやりたくない、そんな日もあったそうです。そんな日はテレビを見ながらでも座ってやりました。1日2日なら良くても毎日となるとどうしても生活にもリズムがありますし早起きができない時も当然ありますだからこそ八段先生は先回りして愚直に と釘を刺していてくれたことに A さんは気づきました A さんは素振りの記録を剣道ノートに書き続けましたそして審査の1ヶ月前にはこの YouTube の100周ブログ展の動画を全部まとめて集中して見たそうですそうするといろいろ考えすぎてごちゃごちゃになっていた頭の中がすっきり整理されたと言ってましたそして1年後いよいよ A さんの運命の商談審査の日がやってきました A さんは会場入りしました初めての全国審査です普通初めての全国審査なら緊張するものですでも A さんの心境は全く違ってました A さんは会場を見渡した時にこの会場全体で同じ58歳で1年間毎日1000本も素振りをしてきたのは僕だけかもしれないなと思ったそうですその瞬間緊張はほぐれ 立ち合いで自分の剣道が存分に発揮できたそうです。1000本の素振りを毎日続けたことによって得たものは素早く竹刀を触れるようになることももちろんあったけど一番大きなのは当日の審査会場で自分の剣道ができる自信だったのです合格の掲示板を見た時に八段先生に1年前に言われた言葉を思い出しました 毎日1000本素振りをしてください。そしたら受かりますよ。ただし、愚直にやることを約束してください。ああ、苦しかったけど、先生の言う通りやってよかったな。そしてその意味をかみしめたのです。いかがですかこれ全部本当の話なんですよ。現地出てこないですか 今すぐ素振りやりたいってなんないですかそれでいくつかポイントがあると思うんですけどもまず1番目はこの A さんがねブランク30年あるもう我々と同じような剣道の一般の愛好家だったってことなんですよこれがもうおまわりさんとか大学の先生で昔選手バリバリでこうやってたっていうんだったらああそうですかすごいねってなるんだけどもう我々と同じなんですよもうみんなやればできるもう可能性しかないでしょだからこの話を聞いて共感しちゃうんです そしてこの話の2番目のポイントはやっぱりねこの八段先生の教えが技術云々じゃなくて素振りを毎日してくださいっていう非常にシンプルだったってことなんですよ。これやっぱりね毎日素振りってこう一見遠回りに見えるんだけどちゃんとやっぱり意味があったんだよね。普通まあ商談審査を受ける人っていうのは まあ、攻め方とか引き出し方とか打ち方とかね立ち姿とかいろいろやっぱり注意するしいろんな先生にこう意見を伺ってねもう迷って分かんなくなることってあるんだよね。多分この A さんも素振りを毎日すれば1年半後どうなってたかっていうのね最初は分からなかったと思うのだけどそれをもう信じてもういい意味でバカになって突き詰めたからこそこの結果出たしその先生の言ってた意味も自分で見つけたってことなんだよね。 そして3つ目のポイントはねやっぱりこの A さんの努力ですこれねやった人にしか分かんないんだけど素振り1000本ってめちゃくちゃきついからもう多分ね時間で言うと40分45分ぐらいかかってもうね腕とかもうパンパンになると思うのねで1日2日だったらやる人いるかもしれないんだけどこれはもうね毎日続けるっていうのはねもう苦行ですよほんとすごいと思う でそのねこういう話を聞くとあ A さんはまあ時間があったからいや俺は忙しいしとか思っちゃうんだけど僕ねこの A さんのお仕事聞いたんですけどねもう僕なんか相手にならないぐらいめちゃくちゃ忙しい人です。そしてこの A さんの努力のねもうちょっと垣間見えるところは最初やっぱり再開するにあたって歩くことから始めたそうなんですよもう体がもうダメになっちゃってるんで歩くことから始めたそして次に5キロぐらいだったら走れるようになってきた でこのランニング続けてるうちに今ではフルマラソン <laughs> 出るようになったって言うんですよこのすごいだこの努力がすごい そして最後4番目のポイントとしては確かに今回ね A さんは6段審査だったんだけどこれはもうね7段も初段も2段も3段も4段も5段ももう同じだと思ったの要するにこの八段先生の教えはねその実際その商談審査や試合の場で自信を持った立ち合いをやりたいってみんな思うそれで緊張しない方法とかこうやって調べちゃうんだけどその先生の教えはそうじゃなくてその試合や審査までにどれだけのことをやってきたか っていうことが自信に変わるんだよっていうことだったんだよねそら受かるわさあ皆さんいかがですかこの話を聞いて今すぐ素振りをやりたくなったんじゃないですかちなみに僕は始めました1000本素振り毎日始めて今日で4日目です 毎日素振りをしてこのこの間開発した剣道素振りアプリに入力してそれで全国ランキングを見て楽しんでやってます皆さんもぜひこれ無料なんで剣道素振りアプリダウンロードしてやってみてください今日もご覧いただいてありがとうございましたまたいつかお会いできる日を